gått emot hela vägen från sitt hem i Schweiz. Här är Frida. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. När det blir känt att du ska komma hit så får vi telefoner från hela världen. Jaha. Alltså, vi, vi eh... Det är tur att du svarar på dem sen. <laughs> Jag har suttit i telefonen hela veckan. ja. Nej, men, men, men, men de, de, de, de ringer ju då för att de vill veta eh, om. Och det, det, är en, det är en fråga och där får vi höra mer musik. Alltså, jag har lärt mig att aldrig säga aldrig, <laughs> för det vet man inte. Men jag tycker att jag börjar komma upp i en ålder nu där man kanske tar det lite lugnare. Men jag tycker om att sjunga. Jag sjunger fortfarande hemma och så. Och, eh, jag har gjort ett litet experiment nu, för jag bor ju i Zermatt och eh, nästa år så firar Matterhorn eh, 150 år, den första bergsbestigningen. Så vi alltså har, det, det stora fjället? Det stora fjället, ja. Så vi har gjort en liten eh, tribut till Matterhorn och vi är några stycken där i Zermatt som har jobbat med det plus några tyska eh, producenter och eh, ljudingenjörer. Som, som är, alltså det är en sång om... Det är en sång om Matterhorn. Den heter alltså 1865, för det var då första bergsbestigningen skedde. Och, och du sjunger <laughs> och jag, jag sjunger med på den, jag är inte solartist. Hur går den då? Ja, det kommer jag inte ihåg just nu. <laughs> Eh, men det får du höra i december, tror jag att den kommer ut. Så det är, det är, det är men det är typ Ain't No Mountain High Enough? Nej, det är inte den sortens låt. Nej, det är lite sötare låt. <laughs> men, du, men, men detta med, med berget är ju väldigt viktigt för dig. Du bor i Schweiz. Ja, jag funderar på det där också för att jag var ju född i bergen som du vet, eh, uppe i Ballangen nära Narvik och där finns det ju väldigt höga fjäll också. Och på något sätt är det som cirkeln har slutit sig. Jag är tillbaks eh, till den naturen där jag en gång eh, föddes och jag trivs fantastiskt bra i fjällen eller i bergen. Eh, eftersom jag tycker om sport, jag tycker om att vandra, åka skidor, klättra i berg, eh, kanske jag inte gör så mycket längre men har gjort och eh, allt sånt som har med naturen att göra. Det ger mig sinnesro. Hur mycket av en schweizer har du blivit? Ja, jag känner mig nog ganska hemma där. Jag har ju faktiskt bott i Schweiz i 30 år. Det är ja. rätt lång tid. Det är nästan lika länge som jag bodde i Skandinavien snart, om några år. <laughs> Så, ja. Jag, jag vet också att du Når du ikke da eh, klatrer i bergen Ja, men så... det her var några år siden. Ja. Inte längre. Nej, men <laughs> det, jag vet du gör nu, det jag vet du gör nu, eh, mm. som, som vi fick höra under, under förpratet och som vi var väldigt överraskade över, var att du, du, du, du skriver mycket. Ja, jag, jag, har alltid skrivit mycket. Det har inte blivit så att jag har publicerat någonting av vad jag har skrivit. Men i livet det jag har gått igenom har jag faktiskt skrivit av mig kan man säga vid tillfällen när det har varit lite tyngre. Och eh, nu har jag börjat skriva mer fokuserat på en berättelse mer skulle jag vilja säga än en självbiografi. Men jag har involverat mig själv, men i en annan typ, som ett djur. Och jag vill inte säga vad. <laughs> och eh, ja, det här tycker jag är spännande och eh, jag vill också skriva en berättelse med lite ekologiska förtecken eftersom jag har jobbat med det tidigare mycket och fortfarande är väldigt nära min natur så att säga. Men så... är det, när du säger att det handlar, när du tar tag i ting i ditt liv som, eh, eh som också har varit tuffa, och jag måste ju säga när man läser om det, så eh, för att bruka ett norskt uttryck, du har varit ute någon vinternätter. Ja. <laughs> det, det, det, du, har, du har fått eh, någon, tuffa runder i livet och du har fått starta om ganska ofta. Eh, för du har fått skilja dig eh, två gånger och du har varit blivit änka och du har eh, mistet din datter i en olycka. Mm. Og, og, du har vært også flyttet mye, for altså, du ble som du sier, født i Norge. Mm. Men du, du, levde jo ikke lenge i Norge? Nej, jag levde eh, tills jag var två år i Norge. <clears throat> ursäkta, eh, den som började mitt nomadliv var min mormor <laughs> som tog mig i handen och flyttade till Sverige med mig. Hon hade då förlorat sin man eh, och eh, hon hade sex barn som redan var utflugna i bot. Och hon ville starta ett nytt liv och då tog hon med mig. För att min mor var tvungen att resa iväg någon annanstans i Norge för att jobba för brödfödan. Och din, så, din pappa var, var, tysk soldat? Han var tysk soldat, ja precis. Och mm. han fanns Klimat, inte med i bilden. Klimatet i Norge var inte helt lätt heller? Nej, det var inte helt lätt antar jag. Jag kan ju inte beskriva det eftersom jag var så liten. Men eh, hon reste då till Sverige och tog jobb och på så, så, sätt har jag liksom börjat mitt nomadliv <laughs> som jag brukar kalla det. För jag har faktiskt flyttat ganska mycket i mitt liv. Och eh, nu kanske det går bättre, men tidigare blev jag lite rastlös när jag stannade för länge på en plats. Så det sitter i mitt blod. Hur tänker du att det är att, bryta upp och starta om, och, och som du ju till dels har gjort, det, egentligen ofrivilligt också, hur har det präglat personligheten? Man kan, jag kan väl säga en sak, det är möjligt att det föder en slags ensamhet en nomad som reser är ju relativt ensam och eh, det tycker jag nog har följt mig genom livet. En eh, ganska stor ensamhet som tidigare kunde vara besvärande men som jag faktiskt njuter av ganska mycket nu och har blivit vän med genom åren. Och eh, det har blivit, ensamheten har blivit min följeslagare kan man lugnt säga. Du, du nämnde ju din, din mormor som ju var, var norsk. Ja norska. Og, og du vet, for, for, Da jeg vokste opp, så var jo vi var jo Det ble jo kanskje litt overkommunisert i Norge att du var norsk. Mm -hmm. så even om ikke du visste det, så vi, vi følte veldig at ABBA var jo ja, det var jo et norsk-svensk band. Jaha, jag visste. Så det var ju en jättesuccé, en norsk-svensk succé och sen ut på kvällen, om man var i utlandet så, jo, jo, nej, they are Norwegian, yes, they are Norwegian. Mm. <laughs> Så. så. du skröt över mig? Vi skröt, du var liksom mitt enda eh, gode kort i utlandet. Ja. Nej, men, men, jag ska eh, tala om för dig som kanske gör dig besviken, eller normen, då, att jag faktiskt sökt, ansökte om ett svenskt medborgarskap när jag var 16 år gammal. Så sen dess har jag varit svenska. Nej, alltså, om du någon gång skulle eh, ombestämma dig? Ja. Så jag är helt säker på att jeg är välkommen tillbaka. Men, men eh, din mormor eh, I dag är du själv mormor. Ja, absolut. Är, är, du, är du lik henne? Ja. Hon blev en väldigt viktig person. Ja, jag, ibland tänker jag nog.